assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan mar kale kusoo dhowaada taxana aan uga hadlayo sida sugan ama hufane loo sameeyo warbixinada muuqaalka iyo filimada raadreebka haddii aad boggan ku cusub tahay fadlan rukumo si aad durba u hesho muuqaalada aan halkan soo dhigo mustaqbalka sidoo kale fadlan fariin ama baaqmid uun io reeb si aan isugu dayo inaan u macneeyo meelaha uu mugdi galo amaan u soo bandhigo mawduucyo baahi loo qabo waa hagaag muuqaalkankii ka horreeyey waxaan uga hadlayay miisaanka sheekada haddii aadan daawan muuqaalka fadlan halkan kore ka daawo sibay muuqaaladan taxanaha isugu xirxiran yihiin inaad kuwo hore daawatana waxa ay gacan kaa siinayaan inaad saani u fahamto kuwa xiga taa haddii aan halkaa ku daayo waxaan muuqaalkan ku eegayaa xulashada ereyga sheekooyinka muuqaalka ah noloshu iskeed uma sheegto sheekooyinka qof baa si goonni ah uga doorta waxa uu hibanaya inuu dadka kale la wadaago haddii aad labadaa weerood had iyo jeer maskaxda ku haysa waxaa ku caddaanaya halka aad u socotay iyo waxa aad beegsanayso marka xigee aad doonaysa inaad samayso sheeko ama warbixin muuqaala waxaan ula jeedaa haddii aad isleedahay muuqaal caadi ah oo nolosha caadiga ah laga duubay ayaa sheeko noqonaya cid kasta ayaa muuqaalo gudboon samayn lahayd ilaan kaamirooyinka wax lagu duuba casrigan uma adka sidii hore e haddii aad isleedahay hadal ama qoraal toos loo yiri ayay dadku jeclaanayaan oo ay u dhaga nuglaanayaanna sidaa maaha oo haddii ay sidaa tahay cid kasta ayaa warka laga koobin lahaa qofka sheekooyinka muuqaalka ah samaynaya waa inuu macno ku daro waxyaabaha jiraalka ah ee joogtada loo arko muuqaalada ka sokow erayada waa in loo dhigo hadba si joojin karta maanka qofka dheehanaya aan tusaale ku siiyo sanad ka hor habeen ayay gabar yar oo aan dhalay oo lix jir ah buug ii dhiibtay dabadeedna iga codsatay inaan u akhriyo mid ka mida sheeka caruureed badan oo buugga ku qornaa si ayana u gabaado buuggii markii aan kala furay waxaay indhahaygu ku dhaceen sheeka cinwaan looga dhigay wiil indhoolo ah waxa ay sheekadu tiri wiil yar oo indhoolo ah oo sabool ah ayaa maalin maalmaha ka mid fadhiistay waddo dhinaceed waxa uu sitay boor ay ku qornayd indhaha ayaan la ahay fadlan i caawi daasadeer oo sunuudda loogu shubana waa ay dacar waxaa halkii soo maray nin shaqo u degdegaya oo jidka maalin walba mara wiilka yar markii uu arkay ayuu istaagay oo u yara hakaday sunuud jeebkiisa ku jirta ayuu soo saaray waxa uu ku riday daasadii intii aanu sii dhaqaaqin ayuu wiilkii yaraa ka qaaday boorkii uu sitay dhankiisa dambe ayuu erayo kale ku qoray wiilkiina dib ugu dhiibay maalinkii wiilkii waxa uu goobtii kala caraabay iyadoo ay daasadii bar buuxsantay maalintii labaad wiilkii goobtii ayuu ku soo noqday waxa uu maqlay jabaq cid ku soo socota waxa uu dareemay in ninkii shalay boorka ka qaaday uu haddana ku soo socdo way isbariidiyeen wiilkii yaraa ayaa yidhi adeer shalay waa adigii iga qaaday boorkee maxaad ku qortay ninkii ayaa ku jawaabay erayadii kuu qornaa unbaan yara maamulay ninkani boorka wiilka sitay waxa uu ku qoray malaha waa dharaar qurxoon laakiin ma lihi dhaayo aan ku arko malaha waa dharaar qurxoon laakiin malihii dhaayo aan ku arko labada fariimood waxa ay wada sheegayaan in wiilku indho la-yahay caawimaadna u baahan yahay si hoose u eg tan hore waxa ay dadka faraysa inay caawimaad geystaan tan dambase waxa ay dareensiinaysa inay galad eebba haystaan mid aanu wiilka yar haysan taa ayaa ku kaliftay inay wiilka yaroo kala naxaan marka aad wax suuraynayso waa in mar walba aada xolato ereyga dadka gaaraya dadku si ay wax u gartaan waa in qalbiga la ruxo waxaa intaa dheer oo ay tahay in xoogga la saaro sidii marka aad sheeko warinayso la isugu jaangoyn lahaa cidda daadihinaysa sheekada cidda daawan doonta codka iyo cufka codka waa la iska garan karaayo maaha in sheeko tamashle iyo damaashaad warinaysa ay la cod iyo wari noqoto mid tiiraanyo iyo naxdin sita cufkuna waa la mid tusaale ahaan marka dhacdooyin siyaasadeed iyo kuwa xisaabeed ama ciyaaro la isku xirxiraya waxaa la arkaa in xogta muuqaalka lagu tabinayo la dadejiyay iyadoo maanka lagu haya cidda daawanaysa iyo sida loo dhacsiinayo dhanka kale marka sheekadu leedahay dareen iyo tiiraanyo waa in firaaqooyin badan aamusnaan iyo tartiibin lahaata si cidda daawanaysa ha ula taabagasho ay ula tallaabsato gaboodfalla ayaa loo geystay qalbiga ayay ka gubanayaan kamase hadli karaan waxaa la socoto intaa dheer cid kasta kuma habboona mowduuc kasta abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo mar ii sheekeeyey ilaahay ha u naxariistee waxa uu ii sheegay in hobolladii waaberi marka ay heys cusub uu abwaanku sameeya la isweydiin jiray cidda ku habboon qaadisteeda hobollada qaar baa ku wanaagsan heesaha jacaylka qaar baa ku wanaagsan maaweelada oo qaar baa heesaha wadaniga lagu yaqaanaa tabtaasoo kale waa in sheekada uu soo bandhigo qof ku habboon oo u tabin kara qaab ay dadku ula xulafoobi karaan ama qaab dareen beeri kara naxdin farxad murugo iyo baashaaltii ay doontaba ha ahaatee ugu yaraan waa in la helo qof samayn kara humaag uu qofka sheekada daawanaya iska dhex arki karo marka uu humaaggaasi bilaabanayo waa marka ugu muhiimsan isku xirnaanta ereyga iyo muuqaalka ugu horeeya sheekada waa tallaabada tijaabin doonta muuqaalkaaga hal fursad oo keliya ayaad u haysataa ereyga isticmaal ereyga iyo muuqaalka kuugu wanaagsan eead xulatay hubi inaad marka ugu horeyso xulato ereyga ugu soo jiidashada badan ee qofka ku daawanaya uu ku odhan karo iiwad sheekada intaa kadib ka fikir geeddi socod taxano ah uu qofku kula mari karo laabtiisa gaarsii dareen dadnimo in aad barato oo aad ku dadaasho inaad abuurto xaalad dareen ku reebi karta qofka ku daawanaya waa halka tactico ee aad asaga ku dhaafi karto sababtoo ah wax kasta oo muuqaalkaaga ku jira hadal iyo howrar qurux iyo farsamo casri ah keliya waxaa qalbiga qofka ku daawanaya ilaa muddo baaqi ku noqon doona waa hadba sida aad dareensiisay cabsi farxad naxdin murugo iyo wixii la mid a ah. waa hadba humaaga aad dhex geysay oo uu ku lumay inta uu ku daawanayay tabahaasoo dadaal iyo waayo aragnimo ku yimaada waa inaha ay isku dhaafeen dadka sheekooyinka sameeya maya angelo waxa ay ka mid ahayd dad qoray sheekooyin aanu xiisahoodu ebed dhicin waa haweeney ka dhalatay dadka madow ee maraykanka ah waa abwaanaad ka qayb qaadatay gobonimo doonka dadka madow ee dalka maraykanka waxaa laga dhexlay oraahyo dhaqan galay oo tiro badan mid ka mid ah ereyada xasuusta leh ee laga dhexlay waxa ay tiri waxaan ogaaday in dadku ay ilaabaan waxa aad u qabato in dadku ay ilaabaan waxa aad ku tiraahdo laakiin dadku aanay ilaabin sida aada dareensiiso intaan xulashada ereyga ka gudbin mid kale maanka ku hay warbixinada muuqaalkaahi war badan uma baahna maadaama ay tahay in muuqaalku iskiis u waramo weero koob kooban oo laga taxadiray siday isku qabsanayaan ayuunbaad u baahan tahay inaad masawirada dul dhigto qaybta sida loo qoro qoraalka warbixinada muuqaalka waan ku soo socdaa hadduu ilaahay idme ee qaybtan aan ku soo xiro meerisiw abwaan maxamed warsame hadraawi ku koobay sida suuban ee hadalka loo gudbiyo waxa ay meerisyadani oo aan qaybo koob kooban ka soo xushay ka mid ahaayeen tixla magac baxday sirta nolosha waa meerisyo aan sharaxaad badan u baahnayn laakiin u baahan inaad hoos u dhuuxdo si marka dambe ee aad warbixin samaynayso ay tusmo kuugu noqdaan waxa uu yidhi hadalkana sar weedhiisa hadalkana sar weedhiisa una saaf qofkii waaya ha ka tegin sarbeebtiisa hana gelin sursuur oodan sababee abbaartaada sarifkiiyo tilmaantiisa saddex eray halkii dooni soddon yoanay kaa qaadan intaa ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan xulashada ereyga ilaa mid dambe ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhegaysta inteeda xulka ahana kala baxa nabadgelyo